Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Sistiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Oke, okay, sebelum ke video, ke pembahasan video, ke inti video Yang belum like, dan komen, dan subscribe tentunya Oke, okay? subscribe dulu Oke okay. Oke, okay, jadi guys, untuk mengganti Jipo Untuk maintenance Jipo itu kalian harus sedia batu Jipo weekend cotton jipo semuanya minyak jiponya oke kita buka dulu itu jiponya tentunya guys jiponya juga kita harus punya karena kalau nggak ada jiponya kita nggak akan mengganti elemen jipo oke kita buka weekend cottonnya hmm. harus dicolok guys itu dia apa apakah dapat poin untuk menukarkan dapat mobil oh tidak guys ternyata ini dapatnya week doang week week week itu ya ini dia guys tembaga tambang sumbu nah, yang pasnya itu jumbu sumbu nah ini dia jiponya kayak dibuka dulu ini minyaknya guys bukanya kayak gitu pakai tutup cipunya ya oke okay. ini udah bulukan banget udah dari zaman ah oh, zaman waktu penjajahan Vietnam eh penjajahan Viet perang Vietnam jadi ini jipo bukan ah, sembarang jipo guys nah gitu bukannya guys si bautnya kita putar ke kiri ya lepas tuh dia batunya keluar oke okay ditutupnya kita lepas oke nah ini kedalamannya guys kapas-kapasnya kita lepas nah itu wignya wignya kita ambil karena tadi saya udah beres adalah oke lanjut kita tadi udah dilepas semuanya ya dalaman insertnya sekarang kita masukin yang week yang baru tuh dilurusin dulu ya guys biar enak masukin kayak gitu oke okay. Nah. oh iya masukin ini dulu oke okay. itu dia oh iya guys untuk si posisi weaknya itu kita harus melingkar masukin lagi jadi ada dua lapis eh tiga tiga lingkaran jadi si wignya posisinya tuh ngelingkar gitu guys kayak ular tangga kayak gitu masukin tutupnya oh. <clears throat> kita masukin batu yang baru karena yang lama udah kecil kali udah bisa membuat percikan kembali kita masukin yang baru ya guys ya oke kita tutup guys ya putar ke kanan kalau bisa pakai tangan pakai baut ya guys jangan dipaksain nanti terluka okay. udah terus oh sekarang kita ganti minyaknya guys isi minyaknya maksudnya karena udah habis ini posisinya guys ya jadi enak masukin minyaknya kayak gitu dibuka dulu tapi yang bautnya nggak usah dibuka karena untuk masukin minyaknya guys satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas kisaran 10 detik kalau nggak 11 detik guys kita balikin langsung nyala ya kan jadi untuk isi minyaknya itu kalian 10 detik atau 11 detik karena kalau kebanyakan itu nanti banjir gitu guys